તો કે જ્યાં આપણો ધર્મ નબળો પડ્યો ત્યાં જ્યાં આપણો ધર્મ નબળો પડ્યો ત્યાં આ એ ભાગ આ દેશના રાષ્ટ્રનો એ વિભાગ આપણા માટે સમસ્યાઓનો સાગર બની ગયો એટલે રાષ્ટ્રની વાત હોય સમાજની વાત હોય પરિવારની હોય બધામાં ધર્મનું એક મહત્વ છે અને ધર્મ મજબૂત બને છે આવા સત્સંગ વડે એટલે સત્સંગ માટે એ સત્સંગ માટે આવા મોટા આયોજન થાય એ બહુ જરૂરી છે અને દીદીની જ્યારે વાત કરી હમણાં દીદી એક વાત કરતા હતા ત્યારે મને એમ થયું કે વચ્ચે ન બોલાય એ કહેતા ઉત્તર ગુજરાતનો પ્રેમ તો મને છે જ મળ્યો છે અને હવે સૌરાષ્ટ્ર ભળ્યો પણ છેલ્લા કેટલા સમયથી દીદી એક તો સૌથી પહેલાં તમારા લક્ષ્ય ટીવીનું માધ્યમ એનાથી ગુજરાત વ્યાપી બન્યા અને અત્યારે આસ્થામાં ચાલે છે દીદીની કથા એટલે વિશ્વવ્યાપી બન્યા એટલે હવે માત્ર ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર રહ્યું નહીં હવે આખું વિશ્વ તમારી સાથે જોડાયું એટલે વિશ્વનો પ્રેમ તમને મળવાનો અને વિશ્વને સત્સંગનો લાભ તમારો મળવાનો એવી બૃહદ સ્થિતિ દીદીની થઈ રહી છે અને એમનો જે ખાસ ભાવ બહુ મહત્વનો વિષય આજે જો કે ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે કથા એ પણ એક ફેશન બની ગઈ કથા કરવી એ ફેશન કથા સાંભળવી એ ફેશન અને કથાનું આયોજન કરાવવું એ પણ ફેશન આવું પણ એક ચાલતું હોય છે પણ ખરેખર જે જીવનની રીતે કથા કરે એવું નહીં કથા પ્રમાણે જીવે અને જે જીવે એ જ કશુંક આપણને આપી શકે બીજી વખત ઘણી વખત બનાવે એ પણ બનતું હોય છે કે મોટાભાગના લોકો કેટલાક ભાવનાવાળા હોય પણ એ દોડે ચમ મોટો જે ચકચકતું હોય એવી જગ્યાએ દોડે એમને સાત્વિકતા છે કે નહીં એ જોવાનો પણ એ જોવાની પણ ફુરસત ના હોય તો હું માનું છું દીદીની સાથે લગભગ છેલ્લા ચાર વર્ષથી મારો પરિચય છે એમની હું બધી પ્રવૃત્તિઓ જોઉં છું અને એ કહે છે તેમ એ બધું જાણે છે બધી જ એમની પાસે ક્ષમતા છે શક્તિ છે ઘણી વખત મને પૂછે હું આ કરું તે કરું પણ હું ઘણી વખત કહું છું કે ભગવાને તને બધી જ પ્રકારની ક્ષમતા આપી છે સારું કાર્ય કઈ રીતે કરવું જુઓ અમે તો બધા મેં કહ્યું તેમ બધા સંતો કથાકારો બધાની સાથે પરિચય છે તમે જોતા હશો અહીંયા દીદીનું કામ સ્ટેજ ઉપર આવે એટલે મોટા ભાગની વાત અહીં બેઠેલા લોકો મને થોડી ઘણી કાર ચલાવતો આવડે છે એ પણ હું આગળ નથી બેસતો હું પાછલી સીટમાં જ બેસું કારણ કે આગળ બેસું ને તો પેલો કાર ચલાવવા વાળો જે કરે પણ હું બ્રેક પેલો માર દઉં સમજ પડે કારણ કે આપણને થોડી ઘણી આવડે છે એટલે લાગી જશે લાગી જશે એટલે એનો બ્રેક ઉપર પગ જાય કે ન જાય પણ મારો તો જતો રહે આગળ બ્રેક ના હોય તોય કારણ કે આપણે થોડું જાણીએ છીએ એટલે જે બધી વસ્તુ જાણતા હોય એને કશું પણ ખોટું ના ગમે અથવા ખાંચાવાળું ના ગમે હું છેલ્લા ચાર વર્ષથી દીદી સાથે છું એના સંગીતના વિષય હોય કે માઇકનો વિષય હોય કે સાઉન્ડ સિસ્ટમ વિષય હોય મેં કહું તું કથા કર ને કે ના કચકચ અવાજ આવે છે પંખો આટલી બધી ગરમી તમે તો બધા ખુલ્લામાં બેઠા છો તો બંધાઈ ગયું છે બરાબર પણ કે ના અવાજ આવે છે થોડો ઘણો અવાજ આવે મારે મૂકી દો ઊંચું હવે આપણને તો ઘણી વખત એવું બને કે બાજુમાં કોઈક નાક નસકોરા બોલતા તોય અવાજ ન આવે તો એટલી શાર્પ એની જે કુશાગ્રતા છે એટલે દરેક કામમાં સેવાના કાર્યમાં પણ એટલું કે શું જરૂરી છે સમાજમાં સેવાનું કયું કાર્ય અતિ મહત્વનું છે એ પણ એની નજરમાં બહુ ઉત્તમ રીતે છે હું તો જુનાગઢ અરે અહીંયા અમરેલી પણ બે ચાર પાંચ વખત કાર્યક્રમમાં ગયો છું જે અંધાશ્રમના બાળકો ત્યાં આવતા હોય આ વખતની જ વાત આ વખત ગયો ત્યારે કાર્યક્રમ કેમ દીદી શરૂ નથી થતો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો મારે પાછું જવાનું છે બીજા દિવસે મારે કાર્યક્રમ છે તો કે અંધશાળાના બધા બાળકો જ બાકી છે એ બાળકો આવ્યા પછી એટલે અનાથ આશ્રમની આમ તો એને બહુ સરસ વાત કે અનાથ શબ્દ યોગ્ય નથી કે કે કોઈનો માનવને આપણે નાથ માન્યા તારે અનાથ કહીએ છીએ ને બધાનો નાથ તો ઉપરવાળો છે જ દરેક વાતમાં બોલીએ પશુપતિનાથ બદ્રીનાથ કેદારનાથ આટલા બધા નાથ છે પછી કોણ આ દુનિયામાં અનાથ હોઈ શકે એટલે એ શબ્દ અયોગ્ય છે પણ એ એ પ્રકારના બાળકો ત્યાં આવે છે એમના માટે આવશ્યક વ્યવસ્થા થાય છે અને જ્યારે બાળકોને ત્યાં કપડાં આપે મીઠાઈ આપે ત્યારે બાળકોના ચહેરા ઉપર જે આપણે હાસ જોઈએ એક વખત આખી વ્યવસ્થા મને કહે છે અમારે આ એડ્સ જે અત્યારે ચાલે છે એનું પણ ઘણી સારી સેવા ચાલે કદાચ અહીંયા બધાને ખબર નહીં હોય કે એડ્સવાળા લોકોને શું દવાઓ જોઈએ આપણા સમાજમાં કોઈને ખબર પડે કે આ રોગ આવો છે એટલે એને તરત જ માણસો દૂર થતા હોય છે જેને હૂંફણી જરૂર છે વાત્સલ્યની જરૂર છે આપણે ઘણી વખત એને ધૂતકારતા હોઈએ છીએ એડ્સવાળાની સેવાની પ્રવૃત્તિ પણ અમરેલી આશ્રમ દ્વારા બહુ સરસ થાય છે વારંવાર એ બધાને ભેગા કરવા ડૉક્ટરને ભેગા કરવા એમને પ્રોટીન વગેરે અને એના માટેની સ્પેશિયલ જે દવાઓ છે આપતી તો આ બધી પ્રવૃત્તિ ક્યાં જરૂરી છે એ સમજવાની પણ દ્રષ્ટિ દીદી પાસે છે અને એટલે એમાંથી આવેલો પૈસો કેવી રીતે વાપરવો એની પણ સ્વાભાવિક રીતે એના પણ દ્રષ્ટિ છે એટલે હું કહું કે દરેક પ્રકારની શક્તિ ભગવાને ગુરુ મહારાજે એમને આપી છે અને તમને બધાને ધન્યવાદ આપું છું કેવી વ્યક્તિને ઓળખીને એની સેવામાં જે જે લોકો જોડાયા છે એ બધા જ ધન્યવાદને પાત્ર છે કે યોગ્ય જગ્યાએ આપણે કંઈક આપણું પ્રદાન કરીએ છીએ એટલે બહુ સમય નહીં લઉં તમે બધા દીદીને સાંભળવા આવ્યા છો એટલે અને મારે પણ આવતીકાલે પૂર્ણિમા અમારે મંદિરને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આવતીકાલે છે અને ત્યાર પછી બીજા દિવસે તો સવાર વહેલા ઉપડવાના છીએ પણ તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા દીદીને પણ મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા એમની જે કંઈ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ છે ખૂબ ખૂબ આગળ વધે અને એમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જરૂરતમંદ લોકોને ખૂબ લાભ મળે અને તમે બધા પણ એમની સાથે રહી અને બંને પ્રકારનો લાભ મેળવો એમના સ્વમુખે કથામાંથી સત્સંગનો લાભ મેળવો અને એમની પ્રેરણા દ્વારા તમારા ધનનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય એ દાનનો પણ લાભ મેળવો આ બંને પ્રકારના લાભ મેળવો એવી શુભેચ્છા સાથે હું મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું સદકેવલ સાહેબ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન ગુરુદત્ત ગિરનારી મહારાજ કી જય હર હર મહાદેવ આજે ખરેખર આપણા સૌનું ભાગ્ય છે પૂજપાદ આચાર્ય શ્રી અવચલદાસ બાપજીનું આપણને સૌને સાનિધ્ય મળ્યું છે બે મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીએ અને ત્યારબાદ આપણે મૂળ કથા તરફ આપણે આગળ વધીએ કોઈ પોતાનું સ્થાન ન છોડે હજુ તો કથા આપણી શરૂ થઈ રહી છે તો હે દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો